Okay guys, aku Daniel and welcome to the script. So, it's been a while aku tak buat video vlog. So, tonight I'm going to do some vlog with Adin dengan tengoklah nanti. Aku ada beli ni dengan Adin and aku nak buat rambut dia. Dia bonding keratin cream. So, aku nak luruskan rambut dia. So, rambut dia agak curly dia dah jadi <tsk> kerenteng balik. So, kita tengok apa jadi malam ni So guys uh, Minta maaf sebab dah lama tak buat vlog kan Lama tak buat video Even kita tak ada viewers ke apa ke Tapi kita tak uh, Akan buat Okay guys uh, Kita kan dah banyak slot kita buat kan Kita buat ada slot uh, Gaming Lepak gaming And kita ada slot Cerita hantu And aku harap sangat korang dapat support uh, Dua video Dalam lepak gaming And dua dua episod dekat dalam Cerita hantu Malaysia Cerita hantu blog mine So ya. Kita jumpa lepas maghrib. Ciao. Okey. Kau rakaman baik lah. Eh, dia nak. Baki mensem. Ayo, baby. Siap belum? Tampar yang bukan aku Aku jadi cameraman Tak jadi bonding ke lah ni Jangan salah buat tu Layan dulu elok kan Macam dulu ni je ni Rasa bagi gam sikit Gam tu, tu kau boleh isap gam Haa, ah, nah dah Luôn Làm gì xuống đây Đây nên Jangan đi mà này Mana boleh jemur Zar kau macam ni. Hmm? <laughs> ngigau, ngigau batu dah ni. <laughs> kau jadi pak kuda mungkin. Dulu kaca pak kuda boleh ah. Bibi sayang ada lah dinner kau kau. Guys, morning Subuh ni Sekarang pukul 6 lebih Nak dekat pukul 7 So, hari ni aku ada jogging Aku rasa aku akan uh, Aku minta maaf malam tadi tak sempat nak buat vlog Tak sempat nak record Just nak record sikit-sikit Record time Madin tengah bondingan Sebab Penat sangat And yeah Kita akan jumpa time jogging nanti And aku akan end vlog terus So yeah ya. uh, Jumpa korang Okay guys Sebenarnya uh, Video yang aku tengah record sekarang ni Dah 3 hari selepas aku record vlog yang korang tengok tadi And aku minta maaf sebab aku tak dapat record kita pergi jogging Okay guys, aku minta maaf We, uh, Vlog ni agak bosan sebab aku tak record pun jogging aku dah dua kali uh, Borak dekat korang yang aku cakap nak pergi jogging tapi tak jadi So guys aku akan end vlog sampai sini If you guys like the video, just put a comment on the comment section below and hit the thumbs up button and don't forget to subscribe us and aku dan Rizky Minahus, peace out, bye bye, ciao